Latviešu goda tiesas apsūdzība. Latvijas pamatiedzīvotāji apsūdz korporācijas atomkara sistēmas izveidē pamatiedzīvotāju zemēs. Latvijas pamatiedzīvotāju zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp austrumiem un rietumiem. Un otrais pasaules karš tajā vēl joprojām nav beidzies. Nepārtraukti notiek augstais atomkarš, un tās sistēmas tiek netraucēti ieviestas visā atomkara sistēma ķēdē sociālais, materiālais un garīgais korporatīvajās struktūrās. Vai Latvijas republika tāpat kā citas Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju dzīves teritorijā esošās valstis ir pārvērsta par kolonizatoru biznesa pavalsti, kurā 147 korporatīvie karteļi, kas kopā īstenot totalitāro jauno pasaules kārtību, ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas atbilst nāves naudas statusam kurā izdzīvo tikai tie, kas pakļaujas atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām. Latvijas pamatiedzīvotājiem, tāpat kā pamatiedzīvotājiem citās Baltijas jūras reģiona valstīs, nav bijis iespēja dzīvot pēc savu senču dzīves ziņas veidotās sistēmās un struktūrās, ne sociālais, ne materiālais, ne garīgais. Totalitārisms ir tādā līmenī, ka Baltijas jūras reģionā pat nav pamatiedzīvotāju dievsaziņas svētnīcu. Pamatiedzīvotājiem nav paša pārvaldīta darba augļu apmaiņas līdzekļi, nav pašu naudas, un līdz ar to arī attiecīgi pavedzinoši ir darba tirgus, kas īsteno ārzemju korporāciju augstā atomkara plānus, nevis pamatiedzīvotāju rāmās ieceras. Pamatiedzīvotāju un viņu sabiedriskās struktūras izmirst sistēmiski visaptveroši genocīda apstākļos, un Latvijas pamatiedzīvotāju tiesības īstenojoša valsts nav izveidota. Pamatiedzīvotāji Šīm viņu sabiedriskās struktūras izmir sistēmiski, visaptveroši genocīda apstākļos un Latvijas pamatiedzīvotāju tiesības īstenojoša valsts nav izveidota. Pamatiedzīvotāji īsteno savas tiesības noskaidrot, vai Latviju administrējošā struktūra vispār ir tiesīga tikt definēta kā valsts vai kolonizēta pavalsts, vai tā ir ārzemju korporācijas filiāli.